Ciao a tutte e ben ritrovati e ben arrivati ai nuovi iscritti al canale, siamo quasi in 10.000, sono felicissima di poter condividere con voi questo viaggio nel mondo delle erbe tintorie e oggi vorrei ehm, trattare un argomento che ho notato crea un po' di confusione eh, nella testa di chi si avvicina per la prima volta alle erbe tintorie, ossia il doppio passaggio. Io ho già parlato in un video dedicato proprio di che cos'è il doppio passaggio, quando andrebbe fatto e così via, però ho notato che purtroppo quel video, non so perché, passa un messaggio sbagliato, ossia che eh, per coprire i capelli bianchi o comunque quando si, fanno, si usano per la prima volta le erbe tintorie andrebbe eh, in assoluto utilizzato il doppio passaggio è sbagliato <laughs> quindi eh, anzi io lì nel video specifico anche che per esempio io eh, per coprire i miei capelli bianchi utilizzo un unico passaggio e non so perché eh, questa parte qua viene ignorata perché la stragrande maggioranza di voi quando mi scrivete mi dite che eh, quindi eh, inizio a fare il doppio passaggio con il doppio passaggio no <laughs> allora vi dico oggi quando non andrebbe fatto il doppio passaggio comunque quando non è obbligatorio farlo perché ci sono proprio dei casi in cui non andrebbe assolutamente fatto allora, quando iniziamo ad utilizzare le erbe tintorie, la prima cosa che dobbiamo fare è valutare la qualità dei nostri capelli, ossia abbiamo i capelli sottili, sono fini, sono fragili, sono robusti, sono grossi, perché fa la differenza. Solitamente un capello fine e sottile è poroso ed è molto più facile che con un unico passaggio si riesca a coprire il capello bianco e comunque eh, eh si abbia un'ottima resa del colore e tant'è vero che con un capello che è robusto, che è grosso, eh, opponga un po' di resistenza alla colorazione e che necessiti di un doppio passaggio ok quindi valutato questo bisogna valutare anche che colore si desidera ottenere desideriamo ottenere un colore eh, chiaro oppure un colore scuro perché <laughs> mi è capitato di eh, leggere dei messaggi in cui mi dicevate che volevate ottenere un colore medio chiaro un castano chiaro e quindi eh, mi chiedevate se quindi eh, andavate, procedevate con l'applicazione dell'ausonia e poi eh, di un mix per ottenere un castano chiaro <laughs> no perché dovete considerare che comunque applicando la lausonia sul vostro castano chiaro cambiate il colore di base quindi si, si assolutamente otterrete un, un colore molto più scuro di quello che è il vostro colore naturale perché la base cambia, la lausonia applicata su, una, su un, un, castano chiaro diventa assolutamente un color ramato, quindi non è più un castano chiaro e per smorzare quei toni ramati dovrete utilizzare una buona percentuale di catamo oppure di indigo e quindi il castano che si otterrà è molto più scuro di quello che è il vostro colore naturale. Quindi se desiderate rimanere su un colore chiaro, il doppio passaggio non è proprio da uh, valutare e da escludere anzi mi raccomando quindi <laughs> provate sempre un uh, unico passaggio e poi in base ai risultati valutate se è necessario fare il doppio passaggio e mi raccomando non vi scoraggiate perché avete fatto un unico mix ah vabbè non, i capelli bianchi sono giallini sono rammati non mi piacciono quindi vuol dire che con un unico passaggio non ottengo un ottimo risultato no a volte eh, veramente anche un 5% delle percentuali può fare la differenza giocate, <laughs> sperimentate non so perché eh, la gente arriva comunque eh, abituata appunto alle performance delle tinte chimiche ehm, eh, con ehm, l'aspettativa di dopo un'applicazione ritrovarsi con un colore identico al colore chimico ebbene no, non è questo il caso come sapete <laughs> le tintorie eh, colorano tono su tono e bisogna sperimentare personalmente anni fa, <laughs> ormai più di 8 anni fa quando ho iniziato ho impiegato più di 4 mesi per trovare il mix idoneo quindi ogni mese eh, scambiavo le percentuali prendevo appunti per eh, riuscire a ricordarmi eh, come era risultato il colore con quel specifico mix e poi variavo appunto le percentuali per riuscire a eh, ottenere il mix ideale quindi se ci tenete <laughs> alla vostra salute lo so che insomma questa, questa un processo diciamo di studio del mix può essere giustificato. Chiudo qui, spero di aver fatto un po' più chiarezza in merito al doppio passaggio, fatemi sapere se c'è ancora qualche allone di dubbio che permane nell'aria qui nei commenti sotto al video, eh, condividete il video con le vostre amiche come sempre, lasciate il solito like e soprattutto iscrivetevi al canale. Ci vediamo nel prossimo tutorial, ciao!